Bugun til o'rganishga bog'liq bo'lgan quyidagi savollarga javob beramiz. Tilni o'zlashtirish uchun qancha vaqt ketadi? Kelajakning tili qaysi bo'ladi? Qaysi tilni o'rganish eng qiyin? Tillarni o'rganishning eng yaxshi usullari qanday? Garchi ba'zilar tilning tug'ma ekanligi haqidagi nazariyani taklif qilsalar ham, hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, bolalar 4 yoshga to'lganga qadar jami 10 ming soat davomida tilga sho'ng'ishadi. bundan tashqari bu yoshga kelib bolalar hech qanday tilda mutaxassis hisoblanmaydi hatto juda kichik bo'lgan bolalar ham o'rtacha 800 ta tovushni ajrata olishi haqiqatdir va har qanday tilni osongina taqlid qila oladilar ammo bir til orasida o'sgan bolalarda tillar orasidagi nozik farqlarni farqlash qobiliyati bir yoshdan keyin yo'qoladi chunki ular o'zlari biladigan yagona tilning fonemalarini o'zlashtirgan bo'ladi ba'zi odamlar agar farzandlari erta yoshda ikki tilni o'rgansa ular katta bo'lganlarida ikkala tilda ham yaxshi gapira olmaydilar deb tashvishlanadilar lekin bu haqiqat emas tadqiqotchilar shuni ko'rsatadiki bolalar bir vaqtning o'zida ikkita tilni o'rganishga qodir va ular bilishlari kerak bo'lgan ikkala tilni yaxshilash uchun gapirish va mashq qilish kerak Endi asl mavzuga qaytadigan bo'lsak, tilni o'zlashtirish uchun qancha vaqt ketadi? Tilni o'zlashtirish 400 dan 2000 soatgacha vaqt talab qiladi. Ya'ni bu davrda insonning nima uchun til o'rganayotganiga qarab ham farq qilinishi mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, o'zi xohlagan tilni tanlagan va o'rgangan odamlar tilni majburan o'rganishga majbur bo'lgan insonlarga qaraganda osonroq o'rganadilar. Tadqiqotning yana bir xulosasi shundaki, ikki tilni bilish boshqa tillarni o'rganishga yordam beradi. xo'sh qanday qilib javob ikki tilla odamlar so'z va uning ma'nosi o'rtasida haqiqiy bog'liqlik yo'qligini bilishi mumkin ayrim tilshunoslarni fikricha bir necha tilda so'zlashuvchi odamlarning miyasi bir tilda gapiradigan odamlarning miyasidan farq qiladi ammo nevrologiya bu borada aniq emas tadqiqotchilar turli tillar miyada birgalikda yoki alohida yodlanadimi degan aniq xulosaga kela olishmagan endi kelaylik ikkinchi savolga kelajakning tili qaysi bo'ladi bugungi kunda mahalliy va xorijiy barchani o'z ichiga oladigan bo'lsak taxminan 2 milliard kishi bilan ingliz tili eng ko'p gapiradigan tildir lekin faqat ona tili nuqtai nazaridan fikr yuritadigan bo'lsak xitoy milliarddan ortiq aholisi bilan birinchi o'rinda turadi bu yerda xitoy tili yozuv tilidir va har bir xitoy tili uchun bir xil ammo so'zlashuv tilida shevalar ko'p bo'lgani uchun turli shevalarda so'zlashuvchi odamlar bir biri bilan yaxshi muloqot qila olmaydilar ilm fan tili deb hisoblangan ingliz tili kelajakda ko'p sonli internet maqolalari va akademik tadqiqotlari bilan muhim til bo'lib qolishi mumkin kelajakda qancha til saqlanib qolishi yoki ingliz tili asosiy til bo'ladimi degan taxminlar yo'q bugungi kunda mavjud 7000 mingta dunyo tillarining 40 foizida mingdan kam so'zlashuvchilari borligi taxmin qilinmoqda va shuning uchun yo'q bo'lib ketishi xavfi mavjud shuningdek xalqi 800 dan ortiq tilda gapiradigan yangi gveniya kabi til jihatidan juda xilma xil davlatlar ham bor xuddi shunday indoneziya ham o'rtacha 700 ga yaqin turli tillarda so'zlashadi uchinchi savolga keladigan bo'lsak qaysi tilni o'rganish eng qiyin garchi odamlar ma'lum tillarni masalan rus arab yapon tillarini o'rganish juda qiyin deb aytishsa ham odamlarda tabiiy nevrologik tanlov mavjud bo'lib o'ziga yaqin tilni afzal ko'radi bu tanlash ayniqsa ko'plab turdosh so'zlarga duch kelganda yaqqol namoyon bo'ladi masalan turli tillardagi so'zlar bir xil etimologik kelib chiqishga ega nemis tilida birodar so'zi brother ingliz tilida brother bo'lganidek biroq fonetikasi juda xilma xil bo'lgan tillarni o'rganish qiyinroq bo'ladi masalan tay xitoy yoki vyetnam tillari leksik yoki grammatik ma'nosi farqlash uchun tonlash ya'ni intonatsiyadan foydalaniladi Oddiy qilib aytganda, so'zlarning intonatsiyasi ularning ma'nosini o'zgartirishi mumkin. Masalan, xitoy tilida da so'zi ohangga ko'ra bir narsani osish, javob berish, urush yoki katta ma'nolarini berishi mumkin. Tillarni o'rganishning eng yaxshi usullari qanday? Til o'rganishning asosi vaqtdir. Tilni o'rganish uchun yuzlab soatlar keyin esa bu tizimdan foydalanish uchun yana qo'shimcha vaqt kerak bo'ladi dasturiy va tez tez mashq qilish juda muhimdir ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki tilni o'rganishning yagona yo'li lug'at va grammatikani o'rganish emas jurnallarni o'qish televizor tomosha qilish va bu tilni biladigan boshqa odamlar bilan suhbatlashish bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi afsuski hozirgacha olib borilgan tadqiqotlar kunning qaysi vaqti ma'lumotni o'rganish uchun eng yaxshi vaqt ekan ekanligini aniqlay olmadi ba'zilari ertalab yaxshiroq o'rganishadi boshqalari esa kunning oxirida yaxshiroq o'rganishlari mumkin eng muhimi o'rganmoqchi bo'lgan tilda gapirishdan qo'rqmaslikdir